一二三四五六七八九十，三，四五六，七八九，啊，十，十一，十二，啊，天，一，二，三，四，五，六。 7, 8, 9, 10.